野郎宣言 Go! きな食べ物はシーザーサラダガングロメッシュにカラコンレンズパラパラダンスの猛練習パラダイスに陶水表現中ギャル男ステイチョン金じゃら金じゃら銀ギラ銀マルキューセールは仁義なし全身バリバリやっぱり B3G LLO キノコ食べました けマジでかなりよくねずっとは大騒然ぶち上げハイテンションの破壊力でギャル王の大冒険を受けよパーティーゾンビ俺はのんきとりあえずクラブショー大好きガシガシ踊ろうバチ来いよ何回 メンズギャルウィーケイジャンル関係なく追いにぜいついに出会ったと知ってほしいねチャンスなんかそうそうめったにないぜヤバくギやるから肝ったまれ OK 喜んでの肝ったまでこのラップライが拾った金ほらボーンと使えば気持ちがいい俺たちやっぱ最高いくつになったってマジ最高無敵のモード最強伝説褒められて伸びるタイプ D センター走ってキレオネ系ガンガンアピて 番家着去もらったりワンコブ買っても GLO キノコ食べました キノコ食べます go, go, go.